Bună ziua, oameni buni! Mă numesc Ticuță. Probabil că unii dintre voi veți crede că nu voi ajunge unul dintre youtuberii faimoși, dar probabil voi ajunge. Acum aș vrea să vă prezint din ce va fi compus acest canal. Întrebări, provocări, play games, pe care mi le trimiteți la contul meu de Facebook pe care vi l voi afișa mai de desubtul videoclipului sau pe videoclip, nu, mai, nu sunt sigur. Și probabil că o să fac niște filmări și cu frățiorul meu cel mic. Care face numai trăznei. Dar dacă nu o să vă placă, voi desfința canalul. Deci să-mi spuneți dacă nu vă place. Cam atât a fost cu această prezentare. Dacă mai vreți al, următorul videoclip, îl trimiteți la Facebook, la contul meu de Facebook și o voi face.